السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صادق قناة Geeks Middle East آه هاي راح تكون حلقة جديدة من سلسلة Fallout 4 آه اللي راح اعلمكم فيها بعض الاشياء اللي ممكن تساعدكم في اللعبة لانها لعبة شوي مزعجة فهاي الفيديو راح يشرح لكم شلون تحصلون بدلة درع هاي البدلة الضخمة آه بدلة ثانية غير البدلة اللي تحصلونها من القصة اول شيء تسوونه ان تسوي fast travel حق هاي المكان في الخريطة فهاي بداية اللعبة هني vault بعدين Sanctuary تعالوا عند هاي ال radio station هاي الدش اوكي فسو fast travel تعالوا هني طبعا انا already سويت هالشيء اوكي فخلوا بهالجهة ونزلوا تحت وين لحظة خلنا لا مو هالاتجاه تعالوا في اتجاه الغرب اوكي وراح المفروض تشوفون حطام طيارة اللي هو هاي الطيارة اللي قدامنا اوكي فاذا شفتوا الحطام هني تعالوا قدام راح تشوفون بذلة power armor ثانية طبعا آه، تقدرون تاخذون البذلة او تقدرون تشغلونها ان تخلون فيها ال fusion core اوكي فاول شيء تحتاجون ال fusion core عشان تمشون البذلة او اخذوها وقطوها اي مكان آه، عندكم في station فانا اول شيء بسويه سي ذا fast travel بوديها Red Rocket اوكي فتودون البدله هناك عشان اذا تبون تعدلون راح تكون عندكم بدلتين power armor تقدرون تعدلون فيهم في حاله انه صار شيء حق واحده منهم اوكي فان شاء الله استفدتوا من هالفيديو آه share subscribe شوفوا فيديوهات ثانيه حق Fallout 4 وتابعونا حق فيديوهات القادمه حق فول اوت 4